туз эритмесинде электр тогунун табиятын карайлы турактуу чыңалуу булагы электр лампасы эки жез электродунан турган электр чынжырын чогулталы кургак тузу жана дистирленген суусу бар идиштерге эки жез электродун салабыз электр чынжыры туюк болсо дагы лампа күйгөн жок анда чынжырда электр тогу пайда болгон жок дистирленген сууга аш тузун кошолу эритмеге электроддорду салалы лампа күйдү туз эритиндиси электр тогун өткөрөөрүн билдик бул электролитте кайсы бөлүкчөлөр эркин заряд алып жүрүүчүлөр экенин тактайлы эритмеде нейтралдуу молекулалардын оң жана терс иондорго бөлүнүүсү орун алат бул процесс электролиттик диссоциация деп аталат диссоциация процесси менен бирге дайыма тескери рекомбинация процесси жүрөт айлана чөйрө өзгөрүүсүз калса иондорго бөлүнгөн молекулалардын саны калыбына келтирилген молекулалардын санына барабар эритмеде динамикалык тең салмактуулук пайда болот сыртта электр талаасы жок болсо иондор жана молекулалар ирээтсиз жылуулук кыймылында болушат электр талаасын пайда кылсак анда иондордун кыймылы иреттүү кыймылга келет оң иондор терс электрод катодко жылат бул бөлүкчөлөрдү катион деп атап коёт. ал эми терс иондор оң катод анодко жылат бул бөлүкчөлөр болсо анион деп аталат электролитте өткөн электр ток күчүнүн чыңалуудан көз карандылык вольт ампердик мүнөздөмөсүнүн графигин карайлы бул график ток күчү чыңалууга түз пропорциялаш экенин көрүп турабыз электролитте ондун закону аткарылат вольт ампердик мүнөздөмөнүн графиги координаттын башталышынан а в кесиндисине жылышы түз сызык болот бул нерсенин болушунун себеби электролитте катоддун жанында оң иондор чогулду ал эми аноддун жанына терс иондор бул заряддардын электр талаасы сырткы талаага карай багытталган жана аз сырткы чыңалууда дагы электролитте токтун пайда болушуна тоскоол болот электролитте электр тогунун өтүүсү температурадан көз каранды электролитти ысытканда иондордун саны көбөйөт демек электролиттин каршылыгы азаят